بسم الله الرحمن الرحيم كلمة أيام في القرآن الكريم كم مرة وردت؟ إذا أردنا أن نعرف نذهب إلى أيام القمر القمر أيها الأحبة الثابت فلكيا أنه يدور دورة كاملة عدد أيام التي يدور فيها القمر دورة كاملة هو 27 يوما وشيء قليل وربع أو ثلث شيء عجيب أننا إذا فتحنا القرآن الكريم وبحثنا عن كلمة أيام نجد هذه الكلمة بالجمع بصيغة الجمع قد ذكرت 27 مرة بعدد أيام القمر سبحان الله وكلمة القمر ذكرت في القرآن 27 مرة بعدد أيام القمر والله لا نملك أيها الأحبة أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله